Si j'allais être très star, depuis maintenant 9 ans, je voulais faire ma musique. Remplacer les futurs simples dans un subordonné lorsque les heures principal principales est tout passé. Mais partage, hein? partage, pas. Je pense qu'il viendra. Futur simple. Je pensais qu'il viendrait je me souviens de nos moments de plaie. Il n'y a pas un jour où je me dis l'amour pour moi ne dire pas toujours. Tu es si loin de moi, mais si près de mon cœur. Je ne t'oublierai jamais de l'avouer, j'en ai peur. Comment te faire comprendre comme je t'aime Un moment dans tes bras, je ne demande que ça Te souviens-tu aussi de nos matins De nos câlins Exprimer un désir Yeah. Mm -hmm.

un ordre. Je veux le pouvoir. Opératif, esprit, voici. Je veux Une demande, une défense, une suggestion.